सत्ता और दारू का नशा जब सर चढ़कर बोलता है तो अच्छे अच्छों का दिमाग खराब कर देता है लेकिन अपनी ताकत के मद में डूबे लोग इस बात को कभी नहीं समझते हैं ऐसे लोग अपनी शर्मनाक हरकतों से खुद तो रुसवा होते ही हैं साथ ही अपनी और पार्टी को भी शर्मिंदा करते हैं ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है उत्तराखंड में बीजेपी की किरकिरी करवा रहे पार्टी से निष्कासित चल रहे विधायक प्रणव सिंह चैंपियन है जो अपने जो अपने एक वायरल वीडियो की वजह से सुर्खियों में है तमंचे पर राणा जी का डिस्को हवा में लहराए चार चार पिस्टल वायरल वीडियो में प्रणव सिंह तमंचों के साथ अपने चमचों संग डांस करते नजर आ रहे हैं उनके एक हाथ में शराब का ग्लास है तो दूसरे हाथ में चार चार तमंचे जिनके साथ वो डिस्को करते दिख रहे हैं बदन पर काली बनियान और सफ़ेद पैंट पहने प्रणव सिंह फिल्म करण अर्जुन के लोकप्रिय गीत मुझको राणा जी माफ़ करना गलती मारे से हो गई पर कमर मटकाते हुए नजर आ रहे हैं और ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल आ रहा है और इस वीडियो में उन्हें अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए भी देखा जा रहा है हाल ही में वो अपने पैर का ऑपरेशन करवाकर घर लौटे हैं और अपने कुछ समर्थकों के साथ ये दावत रखी थी जहां उन्होंने जाम के साथ अपने हथियारों की भरपूर नुमाइश की और अपने आप को ताकतवर दिखाने की कोशिश करते हुए नजर आए वीडियो में एक जगह उनके समर्थक उनकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि ऐसा सिर्फ आप ही कर सकते हैं जिस पर प्रणव सिंह का जवाब आता है कि वो पूरे देश में ऐसा कर सकते हैं किसी की हिम्मत है तो उन्हें रोक ले इसके बाद वो राज्यवासियों को गाली देकर संबोधित करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको बता दें कि प्रणव सिंह के दबंगे वाले वीडियो पहले भी वायरल हुए हैं इन्हें विवादित विधायक भी कहा जाता है इन्होंने एक पत्रकार के साथ मारपीट कर उसे जान से मारने की धमकी दी थी जिसके खिलाफ कुछ वक्त पहले दिल्ली में एक शिकायत दर्ज कराई गई थी